その果てなき野望見過ごすわけにはいきません緑の疾風ダメだ俺のチラ塔が力を手にしたことに意味があるのならば緑の セリフを言うことになるなんてね氷の地球を守るなんてセリフを言うことになるなんてね 任務失敗かこの魔物今までのやつとは違う炎のこの魔物今までのやつとは違う はい稲妻ザガークの右腕か絶対に負けられない心の力を炎にするはあ が玄関ノバ一体お前は何なんだ3人の力を一つに絶対に負けない 私の心も世界もみんなも絶望に負けたりしない海ちゃんふーちゃんええはい今こそマジックナイトの使命を私たちの力のすべてを 広がる未来を終わらせないために